La seconde journée portes ouvertes de l'UTBM était l'occasion de découvrir la formation d'ingénieur en 5 ans. Ce cursus de deux années de tronc commun prépare les jeunes bacheliers dans leur formation de futur ingénieur Bac plus 5. Une formule dédiée à optimiser ses chances de réussite et de choix de spécialité. Les atouts de la formation en 5 ans, euh, sauf qu'on peut intégrer euh, l'UTBM directement après le bac, euh, on suit directement la prépa intégrée euh, avec des enseignants de branche et mélangé avec les élèves qui font directement le cursus ingénieur. Donc c'est un gros atout puisqu'on nous enseigne déjà euh, les matières qu'on va suivre en branche, on se prépare à suivre notre spécialité future. On sent, nous, après, lorsqu'on est en spécialité ingénieur, que les étudiants qui viennent du cycle préparatoire sont beaucoup mieux préparés euh, au cycle de spécialité. Ils sont déjà dans l'école depuis deux ans, ils connaissent bien le système, euh, le fonctionnement. Les stages, ils ont déjà vécu un stage d'un mois, ils ont déjà effectué euh, un semestre d'études étrangères pour certains, ils ont déjà un niveau d'anglais qui est quand même très correct. Donc vraiment, ils sont tout à fait prêts justement à préparer leur cycle d'ingénieur sur trois ans. Au-delà de ces dimensions scientifiques, techniques et humaines solides, cette formation permet de développer une forte culture à l'ingénierie présente dès le début de votre cursus. Ça m'a apporté des connaissances et des compétences directement liées à ce qu'on va me demander plus tard et ce qu'on va me demander en branche et dans le métier d'ingénieur. Je recommanderais cette filière parce que je pense qu'être directement intégré dans l'école, euh, ça aide et c'est mieux pour pouvoir continuer pour la formation d'ingénieur. Le cycle préparatoire est une occasion unique d'intégrer l'UTBM pour 5 ans et assure le choix d'intégrer la spécialité de son choix. La différence principale entre une classe préparatoire aux grandes écoles et le cycle préparatoire, bah, tout simplement, il n'y a pas de classement, pas de sélection euh, dans les candidats, pas euh, de concurrence entre les étudiants. L'étudiant, au bout de ses deux ans de cycle préparatoire, va choisir de son choix et de façon libre la formation qu'il désire. À l'issue du cycle du tronc commun, les étudiants sont diplômés de tech, équivalent à un bac plus 2. Une première étape en direction de leur futur métier d'ingénieur. C'était super sympa d'être venu ici dans cet amphi où tout a commencé. En fait, on est arrivé ici le premier jour à l'UTBM, c'était blindé. Ils nous ont dit « ça va être dur, il y en a qui vont partir ». Et finalement, bon, bah, quasiment tous nos potes ont réussi et on est très contents d'être tous là. Je suis fier euh, d'avoir su passer ces étapes et, et puis de pouvoir continuer à l'UTBM et de m'épanouir ici.